Шалом! В этом видео мы с вами поговорим про одежду на иврите. Поехали! Меиль. Куртка. Свечер им капюшон. Кова. Шапка. Саиф. Шарф. Сведер бецева саголь. Свитер фиолетового цвета. Хульца и рука им пасим. Зеленая кофта в полоску. Юбка. Хацаит. Гуфия. טייץ. נעלי ספורט בצבע ורוד וסגול. Джинс. Джинсы. Хульцат ти. Футболка. Кова мисхия. Кепка. Кавкафим – шлепанцы. На спорт – кроссовки. Пиджама – пижама. Гарбаем – носки. Симла – платье. Налаем – обувь. Панама – панама. Кфафот – перчатки. Мехнасаем – брюки. Бгадим – одежда. Хацаит – юбка. Гарбоним – колготки. Албаша тахтона – нижнее белье. Налей акем – туфли на каблуке. Налей сира – туфли-лодочки. Меиль – куртка. Магафаем – сапоги. Миктора – кардиган хульцат ковторим, рубашка. Богодим, одежда. Я благодарю вас за просмотр этого видео до конца. Я надеюсь, что одежда, которая вам актуальна, вы в этом видео знали. Если чего-то не хватило, то пишите об этом в комментариях, я переведу вам э, по запросу. И еще хотела сказать, что в инфобоксе под этим видео вы найдете полезный материал для изучения иврита. Это тематические словари на разные темы, это курс для начинающих с нуля «Иврит. Быстрый старт», а также вы узнаете там про клуб школы Иврика. Это пространство учебных материалов с регулярными групповыми занятиями. Посмотрите внимательно и присоединяйтесь, я буду рада вам. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока!